सॉरी ये तो गलत नहीं होता सो आज मैं खेलने वाला हूँ बीबीएस का video game so let's begin okay अरे बाबरे तो ज़ॉम्बी तो गने ही है ओके ये गन तो बहुत अच्छा है ये गेम में अभी खेल रहा हूँ तो मुझे उतना कुछ नहीं मालूम पर ये ओ भाई ये डांडा तो मस्त है रे अरे अरे अरे मर गया बीस्ट बॉय शुभ हार मानने वालों में से नहीं है तो चलो फिर से तो चलो हम फिर से ट्राई करते हैं ओके डंडा अरे डंडा मिल गया रे इसकी भैंस की टैट बीस्ट बॉय शुभ हार मानने वालों में से नहीं है हाँ मुझे पता है फिर से इस बार तो मुझे हाईएस्ट स्कोर करना है मुझे एक हजार तो अरे डंडा मिल गया रे इसकी भैंस की टैट बीस्ट बॉय शुभ हार मानने वाला अरे डंडा मिल गया रे अरे डंडा मिल गया रे अरे डंडा मिल गया रे इसकी बहस की टैट ये सामने बीस्ट बॉय शुभ हार मानने वालों में से नहीं है फिर से कर दे अरे डंडा मिल गया रे ये शॉट शॉटगन मिल गया इसकी भैंस की टैट कॉफी यार बीस्ट बॉय डंडा मिल गया रे अरे डंडा मिल गया रे इसकी भैंस की टैट सच्ची में इसकी बीस्ट बॉय शुभ हार मानने वालों में से नहीं है मैं तो पांच हजार करके डंडा मिल गया रे क्या हुआ इसकी बहस की टैट अरे डंडा मिल गया रे इसकी बहस की टैट तो यार बीस्ट बॉय ये गेम रेस ये गेम रेस और इसकी बहस की टैट बीस इसकी बहस की टैट बीस्ट बॉय शुभ हार मुझे वो डांडा चाहिए डांडा is equal to power power is equal to yes डांडा मिल गया अरे डंडा मिल गया रे इसकी भैंस की टैट Confiar. मैं कुछ बोल ही नहीं सकता बीस्ट बॉय शुभ हार मानने हाँ। वालों में से नहीं है यार अगर मैं नहीं किया तो आप लोग अरे मिल गया रे अगर मैं आप क्रॉस तो किया तो आप लाइक इसकी की टैट तो चलो फिर से तो चलो हम फिर से ट्राई करते हैं ओके मुझे डंडा चाहिए अरे डंडा मिल गया रे इसकी भैंस की टैट बीस्ट बॉय शुभ हार मानने वालों में से नहीं है हाँ मुझे पता है फिर से इस बार तो मुझे हाईएस्ट स्कोर करना है मुझे एक हजार तो करना है अरे डंडा मिल गया रे भैंस की टैट बीस्ट बॉय तो शुभ हार मानने वाला अरे डंडा मिल गया रे अरे डंडा मिल गया रे डंडा मिल गया रे इसकी भैंस की टैट ये सामने बीस्ट को तो शुभ हार मानने वालों में से नहीं है फिर से दे अरे डंडा मिल गया रे ये शॉट गन ली है इसकी भैंस की टैट कॉफी यार बीस्ट बॉय डंडा मिल गया रे और डंडा मिल गया रे इसकी भैंस की टैट सच्ची में इसकी बीस्ट बॉय शुभ हार मानने वालों में से नहीं है मैं तो पांच हजार करके निकलूंगा हाँ। मिल गया रे क्या हुआ इसकी भैंस की टैट कॉफ यार बी अरे डंडा मिल गया रे इसकी भैंस की टैट यार बीस्ट बॉय ये गेम टू रेस बजा रहा हूँ ये गेम जो रेस बजा रहा है और मुझे इतना रेज आ रहा है इसकी बहस की टैट बीस इसकी बहस की टैट बीस्ट बॉय तो शुभ हार मुझे शॉटगन मिल मुझे वो डांडा चाहिए डांडा is equal to power power is equal to yes डांडा मिल गया अरे डंडा मिल गया रे इसकी भैंस की टैट कॉफी बस की टेट मैं कुछ बोल ही नहीं सकता बीस्ट बॉय शुभ हार मानने हाँ। वालों में से नहीं है मोहन यार अगर मैं नहीं किया तो आप लोग अरे डंडा मिल गया रे अगर मैं तो, तो आप लाइक करो इसकी की टैट you guys in the next one. Until then, goodbye. And also subscribe.